हॅलो नमस्कार मी आशा माझ्या यूट्यूब चॅनेलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे तर बघा अशा प्रकारे मटेरियल ड्रेसमधून एक बुकरम पाहायला मिळतो म्हणजे असं मटेरियल ड्रेस असो वा कुठल्याही प्रकारचे कपडे असेल त्यामध्ये असं बुकरम असतो आता बघा हे बुकरम आपण टाकून देतो पण हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर हा असा बुकरम तुम्ही कधीच टाकणार नाही आहेत ह्याचे अनेक खूप सारे असं उपयोग करता येतं तर सर्वात आधी पहिलं उपयोग काय करायचं आहे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे तर खूपच भारी आयडिया घेऊन आलेली आहे नक्की व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा तर बघा ह्याची जे उंची आहे ते साडेसात इंच आहे आता रुंदीसुद्धा मी साडेसात इंचच ठेवणार आहे इकडून साडेसात इंच आणि इकडून साडेसात सात इंच बघा असं आता इथून खडोनी मार्किंग केल्याप्रमाणे कट करूया आता अशा प्रकारे आपल्याला दोन इथं पाहिजेल आहेत तर इथं दोन्ही कट करून घेऊया सेम आकारामध्ये आता बघा तुमच्याकडं आकर्षण जेवढं आकर्षण कापड असेल तेवढं आकर्षणवाले घ्या म्हणजे असं कलरफुल आणि क्वालिटीदार असं कापड असायला पाहिजे म्हणजे बघा जे काय आपण बनवणार आहोत ते तर तुम्हाला आवडणारच आहे शिवाय ते आकर्षण दिसायला पाहिजे एकदम भारी आकर्षण दिसायला पाहिजे त्यामुळे तुम्ही कापडसुद्धा चांगलंच घ्या आता बघू शकता हे चांगल्या क्वालिटीचं ब्लाऊजचं कापड आहे म्हणजे ब्लाऊज शिवून उरलेलं कापड आहे तर बघा ह्याचेसुद्धा आपण दोन भाग तयार करून घेऊया तर बघू शकता अशा पद्धतीने ह्याचेसुद्धा दोन भाग तयार झालेले आहेत आता बघा इथं दोन दोन इंचच्या अशा आपल्या लांब पठ्ठ्या तयार पाहिजे त्यासाठी बघू शकता इथं मी वेगळं कापड घेतलेली आहे आणि इथं डबल फोलवरती आहे तर दोन दोन इंचाचे आपण इथं पट्ट्या तयार करून घेऊया बघा या पद्धतीने कट करून घेऊया आता हे साधारणपणे चौदा इंचाच्या असतील मी तुम्हाला दाखवते नंतर ना तर बघा लांबीला हे जे आहे बघा तर बघू शकता चौदा इंच आहे लांबीला तर बघा हे ह्या बुकरमवरती ठेवून जसं आहे तसं कट करून घेऊया थोडंसं हे बुकरम पट्टीपेक्षा आपण लहानच ठेवणार आहोत ते शिवताना मी तुम्हाला दाखवते आणि अस्तरसुद्धा कट करून घ्यायचं आहे तर बघू शकता या ठिकाणी मी अस्तरसुद्धा कट करून घेतलेले आहे आणि मशीनवरती आलेलो आहोत बघा खालचं जे कापड आहे ते उलटं ठेवायचं आहे त्याच्यावरती बुकरम ठेवायचं आहे आणि त्याच्यावरती हे अस्तरचं कापड ठेवून घ्यायचं आहे आता चौकण इथं शिलाई करून घेऊया जसं आहे तसं ज्येष्ठ इथं जॉईन करून घ्यायचं आहे बा खालचं कापड या पद्धतीने उलटं त्यावरती बुकरम त्यानंतर हे असं अस्तरचं कापड ठेवून घ्यायचं आहे आणि जस्ट इथं जॉईन करून घ्यायचं आहे शिलाई करून घ्यायचं आहे ठिकाणी दोन्हीसुद्धा तयार आहेत आता बघा काय करायचं आहे असं एकमेकांवरती ठेवून घ्यायचं आहे आणि इथं दोन दोन इंच बघा असं दोन इंचावरती मार्किंग करायचं आहे दोन बाय दोन तर बघा मी तुम्हाला टेपणीसुद्धा दाखवते ह्याची रुंदी जी आहे ते दोन इंच आणि उंचीसुद्धा दोन इंच असं मार्किंग करून घ्यायचं आहे आणि बघा मार्किंगनुसार इथं कटिंग करून घेऊया कटिंग झालेली आहे बघा असं खालचं कापड शेदानं वरचं कापड इथं उलटं ठेवून घेऊया आणि इथं शिलाई करून घेऊया बघा या पद्धतीने इथं शिलाई झालेली आहे आता बघा खालच्या साईडनं सुद्धा इथं शिलाई करून घ्यायचं आहे जे आपण दोन इंचाचं कट केलं होतं ते आपण नंतरनं शिलाई करणार आहोत त्याची बघू शकता इथं तिन्ही बाजूनी शिलाई झालेली आहे आता बघा काय करायचं आहे जे आपण दोन इंचाचं इथं कापड कट केलं होतं ते अशा प्रकारे इथं शिलाई करायचं आहे बघू शकता तो कोपरा अशा प्रकारे उचलायचा आहे आणि बघा शिलाईला शिलाई जॉईंट यायला पाहिजे आणि इथं असं शिलाई करून घ्यायचं आहे तर सेम पद्धतीने दुसरीसुद्धा बाजू इथं शिलाई करून घेऊया तर बघू शकता या ठिकाणी शिलाई झालेली आहे आता बघा हे सरळ बाजूने पलटून घेऊया बघा या पद्धतीने सरळ बाजूने पलटून घेतलेला आहे बघू शकता किती छान इथं पाऊच तयार झालेला आहे बघू शकता फारच सुंदर आकर्षण दिसत आहे आताच आता बघा ह्याची रुंदी मेजून घ्यायचं आहे बघा अशा प्रकारे इथं ठेप ठेवून घेऊया आणि त्यानंतर बघा याची जे रुंदी आहे ते साडेसात इंचाची आहे तर रुंदी साडेसात इंच आहे तर अर्धा इंच जास्त म्हणून असं आठ इंचाचं इथं आपण कापड घेणार आहोत डबलमधून बघा बघा डबलमधून हे तुम्हाला मी दाखवते बघू शकता इथं आठ इंच असं कापड घेतलेलं आहे याचे दोन भाग करून घेऊयात आता हे कापड रुंदीला साधारणपणे अडीच इंचाचं आहे आणि लांबीला आठ इंचाचं आहे आता बघा हे कापड आपण चैनीला जॉईन करणार आहोत चैन शिधा बाजून ठेवून घ्यायचं आहे त्यानंतर हे कापड जे आहे ते उलट्या बाजूने ठेवून घ्यायचं आहे आणि इथं जस्ट शिलाई करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर डापटीप करून घ्यायचं आहे तर बघू शकता या पद्धतीने हिथं आपली शिलाई झालेली आहे आता उलट्या बाजूने हिथं बघा अर्ध्या इंचावरती शिलाई करून घेऊया बघा उलट्या बाजूने इथं असं शिलाई करून घ्यायचं आहे आणि जे चैनीचं जास्तीचं कापड आहे ते सुद्धा आपण कट करून टाकूया बघू शकता अशा प्रकारे पलटून घ्यायचं आहे याला बघा या पद्धतीने आता इकडंसुद्धा उलट्या बाजूने अशी शिलाई करून घ्यायचं आहे तर आपण आकर्षण सुंदर असं आपण पाऊच तयार करणार आहोत जे की तुम्हाला शेवटी बघितल्यानंतर खूपच आवडणार आहे बघू शकता या ठिकाणी अशा प्रकारे आपलं चैनी जॉईन झालेली आहे कापडाला आता काय करायचं आहे बघा आता आपण ह्याचे बंद तयार करायचे आहेत जे आपण बुकरम घेतलं होतं बघा तर हे बुकरम रुंदीला जास्तच आहे आपण अगदी कमी घेणार आहोत तर थोडंसं आपण कट करून टाकूयात आणि बघा ह्या कापडावरती असं ठेवून याचं डबल फोल्डवरती बघा अशा प्रकारे इथं शिलाई करून घ्यायचं आहे जसं मी स्क्रीनवरती दाखवते त्याप्रमाणे तर हे फटाफट जसं दाखवते तसं तयार करून घेऊयात तर बघू शकता शिवून तयार आहे आता सेम पद्धतीचं आपण दुसरंसुद्धा तयार करून घेणार आहोत तर दोन्ही इथं तयार झालेले आहेत आता बघा बरोबर मध्यभागी या पद्धतीने खडूनी मार्किंग करायचं आहे आडीजाडी जाडी मार्किंग असायला पाहिजे याची बघा अशा प्रकारे आता काय करायचं आहे बघा हे जे चैनीचं कापड आहे ते उलटं करायचं आहे उलट्या बाजूने इथं जॉईन करायचं आहे बघा तुमच्या लक्षात येतच असेल चैनीचं जे कापड आहे ते उलटं बाजू ठेवलेले आहे आणि इथं आपण शिलाई करायला घेणार आहोत आता बघा जिथं आपण खडूनी मार्किंग केलेलं आहे तिथं हे बन जॉईन करायचं आहे बा जिथं आपण खडूनी मार्किंग केलं होतं तिथं बन ठेवून घ्यायचं आहे शिलाई करायची आहे तर बघू शकता अशा प्रकारे आता दुसऱ्या बाजूला सुद्धा इथं खडूनी जिथं मार्किंग केलं होतं तिथं बन जॉईन करून घेऊया तर बघा हे जे पाऊचचं कापड आहे ते आपण उलटं करून घेऊया म्हणजे शिवताना थोडंसं सोपं जाईल तर बघू शकता या ठिकाणी दुसरंवालं जे बंद आहे ते सुद्धा आपण जॉईन करून घेतो आहोत तर बघा आता आपण हा पाऊच सरळ करूया बघू शकता किती सुंदर हा पाऊच तयार झालेला आहे तुम्ही ह्या पाऊचमध्ये मोबाईल वगैरे किंवा छोटे छोटे वस्तू ठेवू शकता किंवा तुमच्याकडे लहान मुली असेल तर त्यांचे वस्तूसुद्धा तुम्ही ठेवू शकता किंवा त्यांचं मेकअपचं सामान वगैरे किंवा कुठं तर बाहेर जाताना वगैरे तुम्ही घेऊ शकता खूपच सुंदर इथं पाऊच तयार झालेला आहे कापड तर खूपच सुंदर आहे त्यामुळे इथं पाऊससुद्धा सुंदर दिसत आहे आणि जे आपण बुकरम वापरलेला आहे तर ते बुकरमनं तर कमालच केलेलं आहे बघू शकता तुम्ही अगदी कडक असं पाऊच तयार झालेला आहे जसं बाजारामध्ये विकत मिळतो अगदी महागडे महागडे पाऊच जे विकत मिळतो त्याच्यापेक्षाही भारी इथं पाऊच घरच्या घरी तयार झालेला आहे दहा मिनटाच्या आत तर व्हिडिओ कसा वाटला नक्की मला कमेंट्स करून सांगा व्हिडिओ आवडल्यास लगेचच लाईक करा सबस्क्राईब करा थँक्यू